судьба на фабрике «Меньшевик». Хорошее название, ну, <laughs> большевичка, да, да. <coughs> Какой-то директор, значит, там э, расстрелял охранника. И, значит, суть какая, вот что этот директор выдал, в общем-то, написал он, это его прямая речь, банда кавказцев во главе с двумя прокурорами э, юго-восточного, значит, этого там округа, Э, Москвы, да, а, а, отжала кондитерскую фабрику. А, нет, это, э, это не он написал, это по его, так сказать, сейчас вот он, я, ага, сейчас я его возьму, куда он, нет, там куда-то убежал у меня. Ну, в общем, он, собственно, то, то, то же самое написал, что у него отжимают бизнес, что он обороняется, что его сейчас берет спецназ. Ну, когда спецназ пришел, его уже не было. Илья Аверьянов его зовут, и у полиции есть сведения, что он где-то на фабрике. Скрывать, скорее всего, он звонок сделал, они засекли, что звонок оттуда, то есть он там заполз, а там чуть ли не 15 гектаров, эта фабрик, ну, <laughs> или там, я не знаю, 15 тысяч квадратных метров, я, в общем-то, так и не понял. И, в общем, он из сайги застрелил тех, кто хотел у него что-то там отобрать. И вот что пишут, что адвокат его говорит, что приехали около 10 человек сбитыми, а, вооруженные, и он по ним открыл огонь. То есть сейчас э, будут, конечно, на него всех собак вешать и попытаются, наверное, его прибить при задержании, потому что, ты же сам понимаешь, суд будет очень э, проблемным. Да. Не очень Ничего вообще не интересно, поэтому, конечно, он, э, если спрятался Э, там на территории, то у него почти что нет шансов, потому что живым-то его брать, конечно, не будут, его будут убивать. Поэтому ему надо, конечно, драть без оглядки до упора. И желательно бы выехать за границу для того, чтобы а, можно было уже да, да, всю информацию слить, все рассказать. Они тогда будут требовать его выдачи, будут вынуждены подавать какие-то документы, то есть и все вскро вскроется. Поэтому я могу что сказать, если э, кто-то вот с этим Аверьяновым там знаком, кто-то, значит, э, какую-то связь с ним имеет, ему посоветуйте, наверное, именно так сделать, потому что если он сейчас решит сдаться там на территории фабрики, его не возьмут в плен, его просто рас, расстреляют. Он там и написал у себя, что вот сейчас принимаю решение, что делать, отбиваться или сдаваться. То есть не отбиваться, не сдаваться нельзя ни в коем случае. Нужно э, бежать, прятаться. Но сейчас там все заблокировали. Если они знают, что он там, он долго не просидит. Ну, потому что либо он должен в холодном месте где-то сидеть. А теплые места сейчас все они вскроют, проверят с собаками. То есть они его найдут, конечно. На Петровку 38 пришли с обысками убойный отдел проверяют э, по поводу э, заказного убийства.